Molaxis akubiddwa amasasi era nga kiraga nti bamutidde mu mmotoka mwabadde atambulira ebifaananyi bitiisa uh, mu nziti bwajatiddwa alaga nga yeebase mu kitaba ky'omusaayi ogumuvudde muisi molaxis abadde amanyiddwa nnyo ku mikutu gimugattabantu era nga abadde akyazibwa ne ku ziradiyo ez'enjawulo n'abaako ensonga zayongera okulungamya oluusi abadde ayogera ku byabufuzi oluusinga ayogera ku byabayimbi abadde yeetambulira nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi wabula nga emirundi mingi oluusi abadde alaga nti wa kibiina ekiri mu bwinza kya nrm era nga bw'abeera akyogerera afiirawo kyokka emirundi emirala ismal access abadde ajja n'akolokota abo abali mu gavumenti era nga yasembyeyo okulabwa katambi akalagiddwa bwe baabadde nga baakamala okutta yabadde minisita ngora nga aliko ebigambo byayogera ensonga oba oli ayoviiriddeko ismal access okuba nga tewampawo yagitegedde naye nga nzikiriza nti poliisi n'amagye bajja kuvayo okwongera okulungamya oba nga balina kye bamanyi ku nsonga zino oba nga balina kye bazoogerako ismal access bw'atyo abasinga gwe bamanyi nga jjajja ekyuli avudde mu bulamu bw'ensi eno embeera eyo bwetyo bweri mu ggwanga erya uganda ono kaakati mu bbanga ttono afuuse wakubiri okuba nga tibwa mu mbeera ngaeno eyokubwa amasasi newankubadde nga emirundi mingi tubadde tukiraba ngaabantu abagwa mu ttulubanga lino eri abaismal access baadde tebatera kubanga oba oli abatuukibwako embeera ngaeno tumujjukira yasibwako yakwatibwako ku nsonga ez'enjawulo era nga bw'abadde avaayo okwogera ku nsonga ez'enjawulo abadde azoogera n'omutima gwe gwonna ewatali kutya obutambi bungi bwabadde ata nga ismal access ababulaba ne basigala nga beebuuza nti yeesiga ki wabula nga yabadde akyogera lunywe nti tatya kufa era ye awunya musaayi ebigambo bye bibadde bireka bangi mu kutya abamwagala obaoliawo naabo abadde batawagira ndowooza ze naye nga buli omu mu kaseera kano ali mu kkungubaga olwa ismolaxes abangi gwe bamanyi nga jajja ekyuli avudde mu bulamu obwensi eno mu ngeri etiisa eyeeraliikiriza eyennyamiza obwoli awo bakulijje banaavayo okutunyonnyola kiki ekituusewo mu ggwanga uganda ismal access w'omula mirembe